Soy, de Corea del Sur, pasado 50, 60 años, real PIB per cápita Guatemala crecido solo doble, 50, 60 años, doble real PIB per cápita. Y mi país, Corea del Sur, por ejemplo, más alrededor de 25 veces más. Taiwán similares, 20, 25 veces. Su pregunta sería, ¿por qué mi país solo doble? Es decir, más que 10 veces más, 20, 25 veces. ¿Qué, ¿Cuál es? Porque ese es el eh, mejor entonces, es eh, la más, resulta básicamente, promedio nacional matemática es la más crítico y eficiente factor para impactar todo el resto. Hay varios otros, pero promedio avanzar, promedio nacional matemática sería no otro mejor, excepto muy rico petróleo países. Gracias. Muchas gracias, don Chang, y nos despedimos, no sin antes agradecerles a Bea Canal, a Otto Rosman, a Karina de Rosman y a usted que siempre nos está viendo todos los sábados y todos los días de la semana, con nuevos comentarios, nuevos análisis, nuevas críticas y por supuesto, nuevos entrevistados, nuevos amigos y que Dios los bendiga y les deseamos un feliz fin de semana. Hasta pronto. Se despide de usted Hugo Rolando López y nuestro amigo Don Chan Lee. de la F tienen que avanzar a la A. Y esto es posible a través de las clases que se puedan dar en un tiempo de 30 o 40 minutos. Por supuesto, se necesita de más tiempo. Si solo es una clase, Normalmente podemos ver la eficiencia de ah, educación, específicamente aquí por matemática, normalmente lo que es necesario por 30 a 45 días por el rango de A y F puede obtener en USL o estudio piloto en solo un clase de 30 a 40 minutos. Todos evidencia, prueba, resultado, encuesta, etcétera, eh, video testimonial de directores, etcétera, puede ver en ese sitio web. Y estos exámenes reflejan de que sí hay un avance bastante bueno del 40% que pues los alumnos reflejan. Se trabajó durante 30 a 40 minutos. A pesar de que este tiempo es bastante corto, se logró un porcentaje muy alto. Eh, la diferencia que hay entre A y F son de 25 al 30%, pero repito, el tiempo ha sido bastante corto a pesar del tiempo bastante corto, hemos alcanzado este nivel bastante aceptable. A raíz de esto, pues ya tenemos resultados básicamente de las encuestas, de las, eh, de las pruebas que se le han hecho a los niños y resulta ser pues que una gran mayoría de alumnos están dentro del rango del 50 al 90% en cuanto a los conocimientos que ellos han manifestado en las pruebas y en las encuestas ya realizadas. Por tal razón, pues todavía se piensa que más adelante, durante un mes y por 30 minutos cada lección, pues el amigo Don Chan y el proyecto USL. ¿Lista para examen? ¿Totalmente examen? si quiere participar video entrevista y video promoción de USL, por favor, levantarse su mano, por favor. Todos alumnos por grado sexto, si quiere participar en eh, video entrevista después, por favor, levantarse su mano, por favor. Que es importante porque necesito probar eh, si funciona por la mayoría de alumnos. los muchachos manifestaban el día de ayer, eh, que ellos con ese proyecto piloto podrían aprender 20 veces o 30 veces y algunos manifestaron o 50 veces más rápido que la metodología que nosotros utilizamos. Apoyemos a USL Global. Por eso voy eh, a estudio de piloto de datos. Eh, tenemos mucha evidencia. Dos países, México y Guatemala, participado de grados 2 a 11. Participación de número, de estudiantes, 1.2 eh, o 3.000 alumnos. más o menos 700 estudiantes participado para apoyarnos a hacer videos, varios videos testimonial de directores, directoras de escuelas, in, in questa television copertone.